Okay guys, aku Daniel and welcome to the escape. So, pada hari ini uh, Hari ini adalah hari pertama aku akan buat podcast tanpa record muka aku So, korang akan dengar suara aku saja Dan mungkin aku akan letak uh, Gambar-gambar Mungkin slide show ke dekat screen korang nanti Bila korang tengok uh, podcast ni Korang dengar podcast ni dekat YouTube So insyaAllah jika diberi kesempatan aku akan letak podcast ni dalam Spotify lah insyaAllah Doakan, doakan supaya kita orang berjaya dalam bidang YouTube Dan segala bidang-bidang yang diceburi oleh Escape uh, Dan semua kru-kru Escape Aku harap korang dalam keadaan yang sihat Dalam macam mana orang cakap, orang cakap Dalam keadaan yang elok-elok je lah, yang sihat-sihat je lah So pada hari ni topik aku, aku nak menceritakan tentang Wait, korang dengar bunyi cicak ke? <laughs> so, uh, actually aku record dalam studio aku. So, sekarang waktu now is like 3, uh, 23. So, dalam tengah hari lah begitu. So, pada hari ni, aku akan menceritakan tentang moment uh, sewaktu aku pergi ke Kidzania, Kuala Lumpur. Eh, Damansara. So, benda ni sangat bermakna lah bagi aku kerana korang dapat spend time dengan kawan-kawan korang waktu you know when we are time tu aku dah jahnam dan kita orang ada join satu video contest ataupun video competition lah uh, peringkat sekolah eh no it's not peringkat sekolah sebab satu sekolah satu Malaysia punya sekolah uh, has joined our uh, the, the the the the competition, the contest, and we are in the third places. So it's quite good uh, achievement for us lah, because nombor tiga kan susah nak dapat doh. Nombor tiga satu Malaysia sangat bagus untuk kita orang. Ah, uh, okay, moment kit Zania is pada tahun eh, 2015 I guess and selepas after we got uh, kita dapat tahu yang kita telah mendapat tempat yang ketiga kita was dapat satu you know jemputan untuk pergi ke majlis diorang dan we got sponsors lah uh, untuk pergi ke Kidzania dan kita enjoy our day dekat dalam Kidzania. Every tempat dalam Kidzania tu kita punya pada hari tu. Dan sangat best, sangat seronok. Kau <laughs> ada dengar bunyi ayam kan? Okay. Sam, uh, kita gerak pada pukul around 8 or 9 am I guess. And kita bergerak daripada sekolah and we heading we headed to Tanzania and we arrived like I guess like um sebab uh, sekolah aku dengan KL dan juga Damansara around KL tu semua sangat dekat lah orang kata it's like 10 or 9 kilometers something because sangat dekat uh, so sekejap je dah sampai dalam 20 minit macam tu dah sampai dah 20 minit ke bawah lah Below than 20 minutes and bila kita when kita arrive kita ada briefing and bagi tahu lah jangan buat hal dekat situ uh, ah, memanglah hari tu hari kita tapi kita kena hormat lah kita kena you know bila kita datang orang punya tempat kita kena jaga kita punya attitude lah so cikgu aku ustaz aku uh, mama aku pergi juga along dengan kita orang so best lah mama aku ikut kan <laughs> aku time tu aku pakai phone aku tak ingat Sony Ericsson or Sony Xperia XZ Premium I guess aku tak ingat and sampai jadi situ kan kita dah siap briefing apa semua kita breakfast because we haven't uh, breakfast uh, time dekat sekolah. So kita breakfast dekat dalam kitzania. And kita makan roti, kita dapat mineral water. After all, kita pakai you know hand tag to tag dekat dekat kita punya tangan tu dan kita masuklah ke dalam Aku personally aku tak ramai geng lah. Aku kawan dengan semua tapi yang paling rapat lah orang kata. Aku rapat dengan time tu aku rapat dengan Azim and lagi dua tiga orang macam tu lah. Macam tu aku dengan Azim lah. Aku rasa aku paling rapat aku Azim dengan tak ingat, aku tak ingat. So kita orang Tempat yang pertama kita orang pergi, kita orang kejar sebenarnya dekat uh, dekat flight. Kan kalau korang boleh nampak, it's obvious um, kalau korang nampak daripada luar tu, dia korang lalu je masuk dalam nak masuk ke Kizen, uh, Kizania tu. Korang akan nampak satu the half of the airplane diletak dekat you know sebelah bangunan. Aku tak tahu nak cakap. It's not on the top because dia side of the bangunan tu and dia orang masukkan dia orang macam masukkan sedikit and dia orang macam you know it's uh, ter terbonjol lah keluar memang best lah sampai-sampai je dekat situ dekat counter untuk kita jadi pilot you know just a while pilot <laughs> tapi tak dapat sebab situlah tempat yang paling banyak orang kata paling banyak diserbu lah full orang penuh nak tak nak kita ke tempat lain aku dengan Azim dengan geng-geng yang lain ada dalam 3 4 orang macam tu kita orang turun bawah balik pergi ke level 1 and kita orang jadi as a dispatch ah mat dispatch ya yang tukang hantar-hantar barang tu kan kita orang eh hey, memang best lah serius uh, eh, serius ah moment tu memang best lah ah pergi angkat barang hantar dekat macam-macam tempat and aku rasa lepas daripada tu dapatlah kita punya first salary kan kita punya uh, payment aku duit dekat dalam kitzania tu kita tak pakai duit real tau kita pakai duit ibarat kita dalam kitzania tu dalam satu orang kata satu negara tau satu country sebab dia orang ada dia orang punya currency currency money nama dia kitzo untuk for one kitzo and for you know above you know atas daripada uh, one kidzo it's called kidzos lah because banyak kan so kita orang dapat first salary like uh, two or three hundred kidzos like that lah and then after that kita orang pergi jadi driver aku tak ingat driver kita pergi main kereta tu kita ada lalu tol ah uh. jadi macam orang yang kerja dekat penyelenggaraan tu penyelenggaraan uh, jaga dekat highway tu ha dapat salary kat situ tak banyak jugalah lebih kurang 2 or 250 kids lah and baru dua ataupun tiga activities kita orang buat ah uh, jobs kita orang buat tu dah aku dah semput Aku time tu memang aku baru tahu baru 2 tahun. Aku kena asma uh, 2013. So baru tahun yang ketiga lah aku kena asma. So selalu di di attack dengan asma. Time tu aku tak bawa aku tak dapat aku punya uh, inhaler. So aku tak bawa inhaler. Aku semput time tu. Nasib baiklah ada macam mini klinik lah orang kata ada first aid dekat situ ada nurse dekat situ dia dia take care dekat aku dalam it's half an hour ah uh, dapat ketenang, ketenangan dapat gas tu so aku tak banyak buat activities lah dekat situ kawan aku ramai ah dia orang takkan nak tunggu aku kan dia orang tinggalkan jalan aku so aku duduk lah dekat situ it's like half an hour and after that aku okay Aku okay, feel better lah and aku terus uh, looking for my friends and join them again uh, join orang semula kan aku pergi kita orang pergi buat lagi macam-macam lah kerja kita orang buat jadi designer ke uh, macam-macam pekerjaan kita orang buat dekat dalam tu and sedar-sedar sudah pukul pukul 2 petang macam tu so kita pergi solat lepas solat ingat boleh terus pergi jadi pilot kan pergi dekat atas tu alamak sudah pen- penuh lagi masih masih queue nya masih tak apa orang kata masih tak pendek-pendek lagi dia punya queue dia masih panjang lagi so memang tak ada rezeki lah uh, dan last last kali kita takat gambar oh aku almost aku lupa Aku sempat jadi DJ, radio DJ dekat dalam tu. Aku ada gambar ni nanti aku masukkan dekat dalam video. And moment tu sangat best lah sebab kita dengan kawan-kawan kita kan. Terus uh, memang sumpah seronok. Aku harap dapat jumpa kawan-kawan lama aku balik lah. Uh, Izzat, um, Syamirul, ramai lagi kawan-kawan yang pergi yang turut serta waktu tu. Ustaz Oman yang mengendalikan kita punya aktiviti tu. So podcast pun sudah 11 to 30 minutes. So aku rasa korang tak nak pun dengar sampai habis kan. Kalau korang rasa korang nak dengar-dengar je lah. Tak nak dengar sudah. Tak apa. Aku tak kisah. Sebab aku bukan tahu pun siapa yang dengar aku punya podcast ni kan. So aku rasa kalau video podcast ni dapat sambutan, dapat views yang banyak insyaallah aku akan insyaallah aku akan buat next podcast lah so aku rasa video uh, podcast kita sampai di sini saja uh, if you guys like this video just give us thumbs up thumbs up like this video um, put a comment on the box below and don't forget to subscribe us um, don't forget to follow our instagram our social media all social media our crews um, my instagram as well So aku Daniel escape the house please. Assalamualaikum. Bye bye.